شكرا شكرا تمنيناكم ويانا به جز قصه این عشق چی گفتم چی شنفتم همش درد دلم بود اگه قصه میگفتم و اگه قصه میگفتم چه حرفا که نگفته حلاوه لذيذه وياها طبعا آه، قطعه ايس كريم ومكانكم خالي هاي شوي وياها النظر تمام من ناكل ويانا أعزائي الكرام هذا يعتبر مكان مال ديزيرت يعني حلويات بس الحلو بيه أنت قاعد في الطابق الثاني جواك آه، شارع الاستقلال منظر حلو تطاوع تستمتع عم تطاوع وتطاوع زين تستمتع بالمناظر الحلوه والاكل الطيب وتمنيناكم ويانا هذا كله فستر ويا شاي شاي عراقي وكنت بضع عليه وانا معاك